اوكي رحنا الاكواريوم اوين هل اوين بيكون ميت؟ اوين ولا لسه ما وصلنا يعني والله ابي كويسه يعني ما هي بشريره scars? Oh boy. I need whatever medical supplies you have. Hey, why not? Put the phone down. It's okay. Alex, shut up. Alex, stop. Put the phone down. يو مل الحامل lower the bow. It's okay. هذه الأحداث طبعا بعد ما مات جو. these kids? They saved my life. Can you take a look at her? Stay, Alice. This is Yara. What did this? hammer. It wasn't me. Let's lay her down. يا الله يدها كلها مكسرة Yara. No. I was gonna clean it and try resetting. The bones shattered. She has compartment syndrome. What does that mean? It means it has to come off. She's a soldier. You, you can't take her arm. We leave it, it'll turn gangrenous. <gasps> just make it stop hurting. Please. What do you need? Ideally. طبعا هي عندها مرض اسمه متلازمة الحيز we're far from ideal right now. Oh. We have knives, fire. Cut and cauterize it. She would بما معناه Make me a list. I'll go to the hospital. I'll get It'll whatever take you need. all day to get there. I don't mind. Oh. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. Mm. What if I can get you there in two hours? ساعتين. Hospital, right? On the west side? Yeah. Oh. بس جد كيف We built bridges high up. It's how we get around the flooding and you people. بنوا يعني <laughs> uh, Can't you handle two hours? Probably, yeah. let Wait, are you serious? These bridges are used by scars. They only send in small groups at a time. You heard that? Small groups. small This isn't a joke. وانا ما قاعد امزح حبيبي ماي شي قاعد يو ماي شي بروتكت يو ماي شي قاعد بروتكت يو ابي اب دونت توك تو مي ملت شوف شلون طالع بالله كاكي جو كول هاي هاي انت وشكالك You steal my keys? اكيد سرقت مفاتيحك. Can I talk to you? No. Talk. أو تكلم. Why are you doing this? لماذا تفعلين هذا؟ آه. Look, she just showed up. Okay. I don't think يقصد من يعني. I don't care about last night. وش صار بينهم last night انهم ناموا مع بعض؟ Well, I do. Which one? أي مفتاح. Come on. اللي يعرف الشخصية هذه ابي رسموها على اي شخصية يقول لي بالكومنت مرة بيكون كويس لاني ودي اعرف من هي اتمنى انك تعلمين ما تفعلين شيرر ليتس جو كوزيرو كوزيرو يعني ايها الطفل شيء زي كذا Your friends are wolves too? Wow. Yeah. Come on. We were lucky Mel was there. Yes. She's one of the best surgeons in Seattle. Mel uh, Mel. حق الجراحة ما إلى The man? Owen. Owen. Levi. How do we get to the really tall buildings? من جد كيف نطلع Path ahead kicks out toward downtown. Mm-hmm. The route starts at the edge of the rushing water. Uh-huh. وبعدين? And get us there, <laughs> These bridges are really gonna get us over the rapids? Yeah. Yeah. In just a couple hours. Satay. I'm not lying. Wolf, there it is. Oh no! Keep out of the water. These rapids will rip you away. <laughs> you know how to swim, oh, right? Yeah. يا الزمن والله ما اعرف اسبح انا. I like that confidence. I don't know how to the swim. this building. At all. You've been to these sky bridges before, right? Yeah. You think we're gonna see a lot of scars? Watch the glass. You gonna be okay if we do? I was yesterday. Yeah, but those guys were hunting you. They're all hunting us. كلهم يصطادون هذول طبعا هو كان مع السكارز بعدين حدث انشقاق وما الى ذلك نزول We're gonna have to do a little zigzagging. Zigzag, zigzag. zig zag. Zigzagging يعني نروح اليمين How long have you been on the run for? Two days. ولو لو لو تحت حلق شعرك ليه؟ I wasn't allowed اه مو مسموح لي اني احلق شعره عشان كذا لا اعلم اعلم يا اخي وين اروح؟ اه هنا بيقتلونا عشان حلق شعره اوه خرب بيت الموت الغبية والله في ال افتح الباب غريب 같은 주은또 들어보는 길 그리고 Okay. Yes. Will Roy. How many seraphites have you killed? I. Why? Curious. Ah, here. I don't know. Arigatou <gasps> gozaimasu. You الزبدة تخيل اشو انا عندي خوف من المرتفعات يعني فعندي فوبيا مرتفعات ما ادري اذا انتو زيي ولا لا give me والله مستشفي فل هنضبطه This where we're supposed to be? Yeah. Yeah. Take us to the building next door. Next door? أي دور؟ أوه عيادة أسنان. لا يا غبي تحت تحت ولا لا؟ أنا والله تحت. شير مستغرب ان السكارز ما جو انا جيت من هنا صح؟ أه، وين اروح؟ اه من هنا اوكي وش الحشيش؟ أه. أه. وين الباب حبيبي يلا دانسينج كاتس القطط الراقصة يا يا بس ليش بهنا؟ مدري والله ضيعت تيك ذس كوزيرو شو اللي ضعت؟ انا جيت من هنا صح؟ خلينا اه الباب كم كنت غبي اوه اوه افتح الباب اوه نايس بالله هي تخاف من المرتفعات زيي لا آه، لا انا حبيت هذا آه خلاص ذا بروك ليزنر نايس هير وي ار الزمن Follow me. How much higher are we والله شكله بطلع اعلى شيء في الحياة. It's a lot, isn't it? Everything's gonna be alright. No woman, no cry. No woman, no cry. no Show off. no cry. It's not that hard. Uh-huh. Hmm. Show off, يعني انه قاعد يسوي نفسه This way. When? اه ah, here. How do we not find these? Wolves never look up. What does that mean? Uh huh. No matter how many people or guns you have, مهما كان عندكم أسلحة راح نقدر نروح يمين يسار. Since يا رو. سمارت كيد. طبعا هذا ذكي. وين الفوبيا المرتفعات. أوه. say? I'm ready. I'm ready too. Piece of hmm. shit. I'm ready. Where we are supposed to go? أين نذهب يا رفيقي؟ Let me help. I got it. Got it. Oh. كمان ولا بس بقك؟ اوه نايس نايس هو ايش في هنا طيب؟ Okay. Okay, ما في. Scars built all this? Come on, Scars. Yeah, I was gonna say that. It's pretty cool. What's هنالك <laughs> طلعة Impressive. Awesome. Awesome. Help! يا باي بعد في لسه بعد بنطلع اوه اوكي ماي كوندولنسز Ian!

晴らしいですテデリ والله ما خليك الحين I need healing هل في أحد؟ لا ما أتوقع

اهم شيء انه هو اه ما ادري Can I give you some advice? Yeah, I'll I'll اعطيني نصيحة Just think about the good parts too. Good parts? ما في You run fast. اوكي خايفة يا باي Ow! Bad feeling. Your palms sweating, your heart racing. They're all signs you're actually stronger. There you So when you feel afraid, you should Yo think about how your getting ready for its coming. Wallah, phobia. Only when weak may I Shut up. my true strength. Shut up, man. Shut up. That's a prophet thing? Yeah. Hmm. I thought you were anti-electricity and all that sinful uh, world stuff. There are exceptions. Especially for soldiers. That's للجنود الله شكله بنطلع فوق هنا تصدقون؟ اللل مو راح تموت ابي windy up here. تبي تروحين بساعتين؟ Lev. Lev. Follow me الزمن. People cross this regularly? Yeah. You're lying. Kadar. I'm not. I mean, it's not the most popular Oh boy. Just try not to look down. Just جد لا it. Okay. Shit. حان وقت ال oh, no. لا لا لا. والله مرة تحت. Sky dive. I'm waiting on all that True strength. cool. Cool الزمن. <laughs> Never mind. مرة What's going on between you and your friend Owen? Oh my god, Lev, now? It seemed really awkward. Just go. حرك حبيبي. انت تسألني أسئلة غبية الحين. I did it. فعلتها. Can we take a minute and be impressed by me? <laughs> Not yet. ليس الآن. شكله بيكون في شيء ثاني. Holy shit, Lev. It's gonna be okay. Eyes on me. Shit. You boy. Oh, fuck. Fuck. والله ما امر ولا اسوي شيء فوبيا خلها تموت يا How are you not terrified of this? من جد And don't quote the prophet to me. Heights never scared me. ما تخيفني. The ocean. اوه البحر الكلاب يخاف من البحر والكلاب لكن اوه لا لا لا اما بطلع فوق زياده. Oh almost there is seven. Hey, look, you can see the hospital now. Mm, fuck. شوف الهوسبيتال oh, Fuck. Focus on me. I can't do this, love. No, no, no, I can't do this. Yes, you can. I can't. You're going to. Come on. True strength. True strength. True strength. ودي اخليها تطيح. بس كذا الان. لا لا لا روقي روقي يا ماما. روقي يا ماما. والله والله والله والله. بشويش بشويش آه بطني عورني يا عيال كمان كمان ما بقى شيء اوه اوه والله بطني عورني لا لا لا لا اوكي بحر لا مو بحر مسبح ابدا لا تخليني اسويها مره كولا يا روح كمان كمان عاجبني انه هو كذا زي ذا ماستر يو نو Okay. Okay. <sighs> والله خليني اتنفس صراحة انا مرة اعصابي شدت. اوكي. يا الله يا وين كمان تشاينا مان خفاش Where to now? افتح الباب بس بلا اي دونت نو بلا هم This is the right building, but I've never been to this part of it. The bridge drops us off. Shut up. This is new to me. Okay, well. Okay. Let's see if we can find our own way down. افتح الباب stairs. درج. Here's our way down. Come on. we get to the street. Super Just a body. Ah. One of yours? No. لا Check out the clothes. شيك على الملابس شكلهم فاير فلايز على طاري فاير فلايز هي كانت تبي تروح الى الايلاند I see how this works. I see how this works. فيدرا اه هذول فيدرا مدري مين فيدرا Are they infected in this building? We always take elevators down to the bottom. دائما ما يجون هنا يعني طب كيف يروحون المستشفى؟ I don't know. السبورس سبورس اتوقع شيء. I don't have one. ما عنده. Do you guys not believe in gas masks? We were on the run. Let me see what I can find. Stay here. Back up. All the way. you die, I'll be stuck here. We better start praying to make it. Explores هو البوغ البوغ هذا طبعا زي الفطريات وشي زي كذا دايم تبيه صورو دويم يبي لي ادور ماسك بس ما ادري وين وين راح القى الماسك تحت؟ لا مش تحت اوكي يمدينا افتح الباب يا بابا وين اروح؟ كيف اطلع فوق؟ اوي اوي اوي اوي اوي يو ايوه، الانمي لما يقول اوي اوي اوي اوي وين اروح؟ وش في هنا هلا بالبيلز كمان كمان كيف افتح الباب ذا حشيش تمام هنا لا هنا نو no. الله على اغبى انسان في التاريخ الله الله الله الله, الله. شوف ترى انا بايعها بزفت اللي بيجي بيجي حياه الله هذا ندور عليه اصلا ماسك اوكي اه بنعطيه الماسك مكسور الله ياخذك بيس Yeah, he's a dick. Come on. Pills? What are you doing? not وين give me your mask please Oh, شكله ذا باطل. yes مزبوط thank you <laughs> yep all good Right, back to love Let's go, Lev. Levi. لوفيارو. آه! ما يلعن اصلا اب اللي جابه. You piece of shit! Chill! shit? Piece of shit. وين اروح؟ وين؟ فتحت فتحت الباب وين؟ اوكي هنا؟ يس يس يس اتوقع هنا ياب هذه الدخلة كمان اوه هنا والله يشب ليف هذا ليف يشبهني بالمنك بعدين ليش عنده هي فلتر واحد وهو فلترين؟ المفروض يعني يعكسون لانه هو التنفس حقه. كمان ها قاعد تضبط لي اياه. We're taking too long. We <laughs> can't move any faster. Yeah. Won't do your sister any good if we're both dead. We got this. Smashorama. Soro. افتح الباب. Did you see a way down? No. طريق تحت اصبر شوي هنا. ما في شيء. صح كيف ننزل؟ ايش مكتوب؟ مكتوب شيء. اديني what about that? وشو؟ اوكي اطلع. That a fire hose? Lev, come get this down. Come on. حبيبي اصبع يا طير على النتفة اوكي بما ان احنا فاضيين هنا خلينا نعطيها واحد و... يا وريفر ありがとうございますهو كمان انزل معي Be careful. أوه. عاد هي ام الخوف تخيل انت قوي واخر شيء تخاف من المرتفعات والله العضلات مو كل شيء <laughs> ايوه بدت شوف انا هنا ما راح اوقف يا عيال لا احد يقول لي وقف هنا بفقع انا هنا عشان افقع احد يقول لي وقف ولا احد يقول اوكي اوه May the current be calm? وش معناها هذا؟ Give me healing. Let's go. اصل ام اقسم بالله والذي نفسي بيده لو ال... ماذا وقعت؟ ماذا قاس؟ Tell me about it. خلاص يا ماما اوكي ثانك يو انا بالغباء نقزت نقزه يا اخي غبيه يلا يلا والله النكزة غبية مرة لا لاني بغيت اطيح هي اوكي يا ماما كل الزب اوه ليه ما يمديني اخذه في لا يمديني ايش في امه؟ اوكي خذه لا لا لا لا شات جن ذا ولا ايش؟ اه رشاش نايس فليم ثرور تخسي فريم ثرورة Ready 2! انا مش عارف وين اروح يا جدعان حد يخبرني وين اروح اوكي خذ يمين تالي يمين كاهي هناك تنطرني آه، يا التاكسي انا اسمع صوت وصلنا تحت خلاص هاليلويا هاليلويا وش دراني <laughs> مكاني ضيع ما ادري وين اروح مالكو زيرو اوكي واحد اثنين بس وين اه ثلاثة هي. اوكي الشجعان لا يخافون ابدا نعم انني شجاع, شجاع الزمن افتح الباب بسرعة لا تقول لي في وحوش Thank you. We yeah, did it. We did. We come are on. the champion. Come on, come on, I am waiting. Watcha. Nice. Let's go. Fuck this building. La, la, la. Agreed. arcane of this building. بس كان فيه صوت صوت قصدي اوكي اخيرا طلعنا من الجو الاليم يا باي وات اوكي الله الله الله الله الله الله الله الله أغنية كورونا محمد رمضان الله الله الله الله الله sure did. Ah, now you see the elevator right there. What elevator? Yeah. Ah, هناك. That's the path we would have taken. No infected. Cool, Lev. أريغاتو ليف. Let's not tell the others about what happened. يب لا دعنا لا نخبرهم أبدا. Can I ask you a question? اسأليني أي سؤال تبينه آه لقطات دامت مين هذول؟ آه هذول الولف اوه يبي يقتلونك backgammon. <laughs> I'm gonna go in the front door. grab the stuff, come right back. You're yeah. staying here, yeah? Yeah. Come on. Ooh. اوكي ليتس جو ما عليه فصل القاته حقي ما ادري ايش فيه بس ما تحركت رايحين نجيب الادويه اليارة بس نو دونت شوت اتس مي اتس ابي ابي ابي Abby. It's افتح الباب لاعطيك على اذنك. يلا. ماني فاضي لك. كوزيرو. يرو هلا بالحلوين. سبحت لي. I need to grab some medical supplies. I'm doing a thing for Isaac. Uh -huh. We're moving all these assets Isaac. to Isaac. What does he need? Uh, I can't talk about it. It's something away from the farm. Well, everything's getting moved out and uh, packed up. Take a look, see if okay. anyone's got what you need. هي طبعا راحت ضد آيزك. Yesterday she said she was shipping out here. Just left the last transport, but she'll be back. فدرة. Okay. Thanks. اه ah, احنا فدرة. احنا اللي فدرة؟ فيدرا وولف اللي هو شرب افتح الباب يا حبيبي هاي ابي هاي ابي can you مضاد حيوي I need some medical supplies. Can you put me where I'm supposed to? be? Abby. You. Just checked in with Isaac. wants you back to the father. يحتاجك Let me talk to Isaac. إلى Talk to him in person. You're going back with the next shipment. Sorry. What are you doing? She's been AWOL since yesterday. AWOL يعني هاربة. شيء زي كذا. Give me your hands. Give me your hands. تعطيه بوكس. هذيك ما بقى لها الا ساعتين وتموت. يا باي. اه لا تقول لي بتكسر ذا الحديد بايدينها آه. نوير كيف حالك نوير؟ شكرا. You find at the aquarium? أون في الملاهي؟ تكلمت مع ماني I need some medical supplies. محتاج أدوية. What, what happened to him? ماذا حدث اليوم؟ Compartment syndrome. forearm. متلازمة الحيز. You're not treating him, are you? Mel. We don't have a lot of time. Mel, تعالجه. Jesus. Most of these supplies have been packed and shipped already. طيب الحل. أبي الأدوية. What? We haven't cleared out the lower floors yet. Lower floor? Lower floor? Do they have what I need? Yeah, probably, but... Yo! It's rough down there. ليه rough? I'll be fine. سأكون بخير. Come on. You get I'm happy. I had nothing to do with this. Of course. أنا مالي خص يعني. All right, come on. لا تحطيني، لا تقولي إن أنا اللي حررتك وشي زي كذا compartment syndrome. Fuck. Compartment yeah. syndrome. هي طبعا Boy's لما lucky he's dating a doctor. <sighs> All doing okay? هي ما تدري. Fine. ما قلنا لها. Fucked up after Isaac talked to her. Isaac talked to her? كلمها. After he found out you left base, Isaac interrogated all of us. You. He was rough on her. Can anyone talk? Oh. Nora. Where are you two going? to grab Abby. The boat's ready to head out. Well, I still got uh, boxes on the third floor. Can you two bring them first? Nice. Boat's pretty full. Come on, I don't want to be here all day. Fine. Thanks. Fine. They're gone. Come on. So, did anyone talk? No. And you're okay? Always. I'm always okay because you're Hold up. ماني طبعا هو اللي خلاني اروح هو اللي ساعدني بالخروج وما الى ذلك. Okay. You know I'm here. هل يعلم اني هنا؟ ماني. So what's Owen's plan once Mel gets at Owen. بعد ما تقطع يده مل. سانتا باربرا طبعا هم الفاير فلايز حاولوا يجتمعون هناك من اول وجديد يعني عشان All right. These floors have the ICU, the trauma center, and a few surgical suites. Nice. Sounds perfect. يا الله وحشتني إيلي من زمان ما لعبت فيها. It was ground zero for the whole city. هذه المنطقة صفر. They brought the first infected before anyone knew better. اه هنا الفيرست انفكتد. Patient zero. May your survival be long. <laughs> See you back at base. Soon, I hope. Yeah. Arigatou gozaimasu. كمان كمان كمان انا ادري انه بيكون في وحوش واضح من الكلام جراوند زيرو Śpi na oczy. This doesn't look so bad. Uh, <laughs> oh boy. ER. Trauma center's gonna be there. Okay, سبورس كوزيرو. okay, كل شيء تمام بس هذا مش تمام ابدا. اريوتو. اتوقع بيكون في جلد هنا يو بوي اوكي ذس از لا لا آه، لا لا لا لا يخوف المكان والله يا كان في وحش يخرب بيت ابوه يا رجال حرك العشق ذا افتح يا باب ايه ايش الصوت ذا يا ايش الصوت ذا افتح الباب نيدز باور الباور وينه آه، الباور اتوقع هنا Come on. Damn. Yine ben abo okuyordum tabii. Çıv! في باور هنا بس ما ادري وينه اوكي من هناك بسرعة صرخة الباور هذه هي اه كمان هناك صوت يخرج يا اخي الزبدة انا اكره هذه الاماكن عشان كذا ادعس فيها ما اوقف والله لو تناقز لو تفعل المستحيلات لا لا توقف حط رجلك يا حبيبي فاضي قاتلهم لا آه، اقول لك جراوند زيرو بعد جراوند زيرو الزمن ما في شيء اوكي هذا وقت الشتقة الله ياخذك اي لاف يو ابوه شيف حرك للعن ابوه آه. ما في دم I need healing I need a level. What? ايه بسرعة بسرعة احتاج اشياء. اوكي وش اللي اقدر اسويه؟ آه لا. يس. كمان. خسي كيف اروح؟ اوكي ما في شيء the god. The fuck did this? Oh, don't panic. Get the shit and get out of here. وين الدواء؟ اي سيارة؟ اه اوكي غبي احس بيجي نيمسيس هنا مستر اكس نيمسيس يلعبون يرقصون الا والله بالعيال جيف مي ذس جيف مي give me get ready اوكي celebrate وديسكا هاي هاري وبينه بينه بينه بينه بينه بينه بينه بينه بينه بينه بينه Open, open, open! بسرعة! عشاك له! شنو برعب! قبل له الكلب Welcome. Oh, no, no, no, no. Hadi fakanna. رجال ما بذاك ابن الكلب يجينا آه، اقسم بالله يا رجال اهرب اه اه اوه كريم بدنا كريه كمان وين ذاك؟ تحت؟ اوه! شفته بيس الشيخ تعال والله ما اخليك وين بتروح يا كلب؟ عو بتهرب وين بتهرب القم بيس الشيت طلعوني من هنا الله يلعن ابو المكان الخرا آه! طلعوني لو ماتت يارا بعد كل هالتعب ما ادري ايش بسوي صراحه اول بي مان اول بي مان اوكي ليتس جو اخيرا اوه اي والله تنفس الصعباء الصعداء اللي هو ليتس جو انزل يا بنت الهوهو اوه ماني فاضي لك يا ليفاي لا تقعد تخرعني هنا كمان كلهم يبحثون عنك ماذا فعلتي خبرتك أخبرتك أني يس اوف كورس اول اوفر ذا بليس يا حضرت الشيء ذا. يب خلنا نفقع. هلا والله بالطرات طر عيط طراق يا ولد اوكي شكلي بوقف الفيديو الان يعني قد كمل لك 50 دقيقة وحشتني الي يا عيال شو السالفة شي از eternal انها ابدية شي زي كذا آه انها خالدة آه، whatever خالده ولا م... امزح يا ايش صار طيب اوه اليس oh, هذا الكلب اللي مات يوم رحنا صح؟ قتلناه احنا الي قتلته. You want a It's okay. Yeah, of course. Yeah, see? <laughs> oh. Well done. You can go see her now if you want. Yeah, let's go. Is she gonna be okay? Yeah. هل ستكون بحالة جيدة؟ نعم، حقيقة. Hey. Hey. Hey. They're just kids. انهم فقط اطفال يعني. يو تذكرنا مكان الطفلة لعبنا فيها. يعني. What happened to us? ماذا حصل لنا؟ اللي حصل ان يدك صارت اكبر من يده. تستوست هرمون التستوستيرون اللي هو شو اسمه Yeah. Go check on the girl. شيك على البنت. Okay.